Takk, takk og velkomin. Einsú mikilvægasta þróun sem hefur átt sér stað fyrir mannkinn allt og vissulega Íslanda på síðkastið er internetið. Það er mjög lítill, mjög lítill ágreiningur um þá staðrindurinn og veru en með tilkomi internetsins vegna eðlist þess að þá eru komnar nýjar ógnir og nýjar áherslur sem þarf að setja hvað var það lög, hvað var það reynsla þætti, til dæmis friðelgengalífsins Eh, tjáningafrelsi mikið til og mér langar aðeins að tala við ykkur um tjáningafrelsi og hvernig það er í raun og veru hvað vandar upp á það hér á Íslandi sérstaklega. Nú, það eru nokkrar svona klassiskar óknir út um allan heim sem varða tjáningafrelsi. Eða vefsíðu er lokað eða það er einhvers konar aðgerðir gegn aðstandum vefsíðu þá er það í hinnum stóra heimi venjulega höfundrættamál sem er stærsti, stærsta óknin þar að segja núverðandi höfundrættalög gagvart tjáningafræðs á internetinu. En hér á Íslandi hins vegar, þá er ekki höfundaréttarlög sem eru stæsta óknin, heldur meðirðarlög. Og upp á síðkasti sérstaklega um, hefur við mjög mikið að meðirðarmálum sem eru klárlega farin að skarast mikið inn í íslensku umræðu og þvælast mikið fyrir. Og nýjasta dæmið er, það er alltaf nýjasta dæmi, um, er uh, meðirðarmál gegn fréttamanni Rúf. Nú er svo komið að ÖSE Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu er farin að senda fyrirspurnir til Íslands til þess aðtöða hvort það sé komin hérna, tími til þess að grýpa inn í að einhverju liti. Bara að skoða hvort að hér sé orðið komið svona málefnilega kuldið þannig að fólk þór ekki lengur að skrifa blogg og þór ekki lengur að skrifa fréttir vegna þess að meðalalögjöfun er þannig að hún, hún refsar mönnum fyrir það að, að gera vinnunum sína og þetta gerist aftur og aftur og aftur og aftur og það eru fleiri lög, guðlasti er bannað á Íslandi en þann dag í dag, það stendstjórnarskrá, það flýgur gennum hæstarétt og ef maður lítur yfir sko lögin sem að hamla tjáningafræls á Íslandi þá er þetta mjög mörg, þetta er mjög vítæk og þau eru, þau eru hvað hörðust þegar kemur að verðmætu æru manna. Um, nú það er ekki þar með sagt að það þurfa að afnema öll lög um, um hérna, höfundarétti eða, eða, eða meðalög en það þarf að laga þau, það þarf að laga þau að breytu nútíma eins og nútíminn eins og hann er í dag er upplýsingaöldin. 21. öldin er ekki svo sama þegar kemur að upplýsingum og það var í gamla þegar þegar meðverðarlög voru uppröðanlega hugsuð og vissulega höfundarættarlög voru uppröðanlega hugsuð. Núna er heimurinn sá að við deilum upplýsingum hraðar og meira heldur nokkur sinni fyrir og þá er komna nýjar óknir inn á. Sérstaklega hvað varðar tjáningafrelsi og það að maður geti sagt hluti sem manni finnst, sem maður telur verið rétta, án þess að eiga á hættu að vera kærður og jáfnveil settur á hausinn jafnvel um að vinna málið, hugsanlega. Uh, þetta er eitt af því sem maður þarf að laga á Íslandi strax í gær. Þau eru fleiri málefnið auðvitað, það er eins og beint líðræði. Píratapartið er eini flokkurinn sem hefur sko farið mjög ítala út í hugmyndur um beint líðræði gegnum netið. Það eru, það eru vannkantrar þar á, það, þarf að, það er margt sem þarf að pæli í þar, það er ekki svo einfalt að mann einfalt að setja á beint líðræði en fremur er ekki svo einfalt að mann einfalla afnemi meðalögjöf eða afnemi höfundarétt, þetta er ekki það einfalt. Píratarparti er einu flokkur sem að stendur fyrir þessu málefnum og hugsaður til enda, hugsaður raugreitt og raunhæft og vil breyta þessu til, til betri vegar. Um, það er meira sko, þegar kemur á tjáningafélsi sérstaklega, þá er, þá er svolítið miskilinu hugmynd um það hvað þýðir ábyrgð, það er alltaf sagt að öllu frelsi fylgir ábyrgð, sérstaklega tjáningafrelsi og fólk er fljótt að segja að þetta, þessi ábyrgð, hún gerir að verkum að við meðan basically banna hvað sem er, við meðan banna að segja allt en þótt að vissulega fylgir ábyrgð tjáningafrelsinu þá er hún kannski ekki endalega hjá þeim sem segir heldur líka hjá þeim sem hlustar, þeim sem heyrir Við þurfum að geta lesið Mein Kampf eftir Adolf Hitler án þess að breytast í nazistar, það er okkar ábyrgð þegar við lesum hana, það er ekki ábyrgð bókáðgefnans Það er ábyrg ykkar. Þið þurfum ekki að lesa biblíuna á þess að meina konum að fara í mentastöður. Sem er þar, by the way, svona, það var ekki ára á hreinu. Það er ykkar ábyrg að tólka þetta rétt. Það er ykkar ábyrg að geta séð það ljóta í heiminum á internetinu, ekki í morgunblæðinu og ekki í frettablæðinu og sem gamla 2000 aldar Íslandi, þar sem við höfum ekki aðgang að þessum upplýsingum, en þessum nýja heimi þá höfum við aðgang að upplýsingum sem þið berið ábyrg að tólka sjálf, þjóðin. Ekki bara útgefundur og ekki bara þeir sem skrifa ekki bara þeir sem deila skoðinu sín. Og þetta væri sástætt innfaldur punktur þar sem að tjáningarfrelsi almennt þykir vera til staðar. Þegar maður spyr meðal íslæting, þá segir þeir, jújú, við búum við tjáningarfrelsi, en það er bara mjög auðvelt að sína fram að það er alls ekki það einfalt. Þá er náttúrulega höfuðið á vandamálunum eru meðeirðalög, sem er kannski eitt af því fyrstum sem það er að taka til. En auðvitað er þetta ekki einin málstæður Píritapartísins. Um, Við förum líka út í upplýsingafrelsi sérstaklega sem er líka afar mikilvægt núna. Fríðilgi yngalýsins sem að verðist ekki alveg vera á hreinu þegar kemur reyndiritinu og upplýsingaöldinni almennt. Um, og öll svona málefni sem að, sem að varða vandamáli sem stæðja að okkur núna við tilgóðum einn til sem að hefur ekkert verið díla við áður. Við byggum aldrei í þessum heimi. Þessi lögur ekki hönnu fyrir upplýsingaöldina. Og núna þurfum við að gera eitthvað í því og til þess er hér Pírata